Il être aveugle. Pourquoi Bah pour se parler, ça serait mieux. On s'écouterait sérieusement. Ah oui, comment ça Bah on redistribuerait le langage autrement. Écoute, il faut pas oublier que depuis 2000 ans, les mots ont pas mal changé de sens. Et alors Et alors, on, on se parlerait sérieusement, euh, ça veut dire que Enfin, ce seraient les sens qui changeraient de mots. Ah oui, d'accord. Se parler comme si les mots étaient des sons et de la matière.